амансыздар мынау қазақ халқы қазақстан елі ел өміріме көгілден кәкім осы бартөлді көшесі он үшінші үйде 2096 жылдан бері осы көшеде тұрамын осы көшенің тұрғылықты адамымын осы үйді салып міне осы мансарт үйді салып бар айлығымды салып кредитке алып осы үйімді бастап енді бітіріп міне марттың жиырма үшінде құранымды оқытамын деп отыр едім осындай жағдайға душар болып қалдық міне халқым 24 күні 25-іне қараған түні мәңгілік ел сегізде дом 4 төртінші корпуста уборщик болып жұмыс істеймін түнгі сағат бірде жұмыстан келіп үйге келіп келісімен өзімнің әдетім еді топкаға кіріп топкамды қарайын балалар ұйықтап жатады үйде тексеріп алайын деп кірсімен топкаға кіріп үйге кіріп шайымды ішіп аузым өзі бекіткен күнім еді сол кіріп тамағымды шайымды ішіп түннің таға намазын оқып болып ұйықтап жатқан уақытым еді сол мезгілде мұрнымның бір қағаздың иісі келеді содан бұл не қағаз үйде егіз қызым бар еді төбеде ұйықтайтын екінші этажда келінім ұлым екі немерем ұйықтап жатыр мен астыңғы этажында ұйықтайтынмын содан мұрныма қағаздың иісі келіп бұл не иіс бұл не иіс деп мені тұрғызбай жатыр содан көзімді ашып қалсам мындай қабырғадан жалындаған от кіріп жатыр екен құдай ау мынау не нәрсе деп атып тұрсам лапылдап жанып жатыр содан жер үй болғандықтан астында газ баллон болатын содан жүгіріп газ баллонды жұлып сол содан редукторды баллоннан жұлып алып балалар майғайлап төбесіне сол қыз ә, э, келінім мен ұлым екі немерем егіз қыз жататын соларға шығыңдар өртендік өртендік деп мен айғайлап олар келгенше мен жаңағы баллонды ұстап тұрдым қолымда олардың түскенін көріп барып даланың есігін ашып баллонды далаға лақтырып үлгердім қайтып үйге кірсем егіз қызды келін екеуміз ұстай алмай бір бір деп екеуміз далаға шықтық содан ол төбеден түсті айғайлап деп жатыр түсінбеймін шық шық жасұлан өртендік өртендік деп төртеуміз далаға жүгіріп шығып екі қызды қарға лақтырып жүгіріп көше жағалап кетті. енді артымызға қарасақ біз шыққан есік деген лапылдап өртеніп дымы қалмады содан көше жағалап үйді тарсылдатып сөйтіп шықсақ алдымыздан екі орыстың жігіті шығады баллонды қайда баллон қайда деп біз түсінбей жатырмыз сөйтсек біздің үйге бізді оятуға келе жатқан орыстың екі жігіті екен содан пожарный шақырт пожарныйдың номер дейді нөл три нөл три деймін одан басқа ештеңе миыма келмейді жалаң аяқ соқ қақаған сол күні жиырма бес градус аяз болатын еді өзі сөйтіп жаңағындай неге душар болдық міне не баспанамыз жоқ не үстімізде киіміміз жоқ сөйтіп біз далада қалдық жалаң аяқ күннің суығында аяғында аязында сезбей келіннің өзі үшінші балаға аяғы ауыр сондай жағдайға душар болдық сөйтсек жаңағы орыстың екі баласы көшеде өтіп бара жатқан бала екен анау төбедегі ә, светтің несі стобынан біздің үйге былай қызарып келе жатқанын екі бала көрген екен содан өтіп кетіп бұлар не нәрсе деп екеуі қайтып біз үйге келе жатса жаңағы уже үйге кіріп кетіп от лапылдап жатыр екен сөйтсем бізді оятуға келе жатқан екі бала екен жаңағы екі бала содан міне далада қалдық сол жиырма төртінен бастап есімізді енді жиып не болды не болды деп бір бірімізге есімізді жиып мынау інімнің үйінде отырмын осындай енді кімге айтып кімге өпкемді айтам деп осындай неге тікелей эфирға шығып осындай жағдайға душар болып отырмын халқым маған көмек беріңдер көмек беріп жатқан лайық болса алла разы болсын алла разы болсын адам күні адаммен дейді міне халық осындай жағдайға мен душар болдым осыны жеткізейін халқыма еліме жеткізейін жұмыс деген жеріме жеткізейін деп осы интервью беріп отыр мен, мен басқа осыдан басқа менде үміт қалмады осыған көмек берсеңіздер қол ұштарыңызды көмектессеңіздер маған енді өрт сөндірушілер бір 25 минутта келді жаңағы екі бала звондап номерді сұрап жатыр дедім ғой менен нөл три нөл три деймін содан өрт сөндіруші үш төрт машине бір жиырма жиырма бес минутта келді өйткені өзім сол жерде қайтып тұрдым скорый келді скорыйға барып менің давлениямды өлшеші балам ай менің аяқ қолым дірілдеп жатыр десем маған қараған да жоқ көрші үйге барып кіріп сол жерде кішкене мен отырдым не скорый қараған жоқ сол жерде келген дежурствоның скорый білмеймін білмеймін машинеге кіріңізші кіріңізші дейді мен машинеге кіре алмаймын жүрегім дүрсілдеп жатыр келін қашып кетті айдалаға ол да шыңғырып білмеймін ақыр аяғында оны көше жағалап магазиннің жанынан тауып әкелдік есі шығып кеткен ғой ол, ол келіннің аяғы ауыр болғандықтан 20-25 минутта келді содан әзер дегенде түнгі сағат үш мен еще сағатыма қарап қалдым өзіме қарсы сағат тұрады оразаға дайындық болғаннан сағатыма қарап намазымды оқитын едім содан міне ақыр соңы сағат сегізге барды сегізде өшіп болды сол жаңағы үйдің өрті енді басты себеп басты себеп не өрттің Өз, өрттің басты себебі жаңағы столбаның басындағы тоқтан келген тоқтан келген нәрсе оны тоқтан келді деп отқан себебін жаңағы екі бала келіп ұлыма қайрадан келіп айтып кетіпті міне біз сондай сондайды көрдік сен Сон соны сендерді оятуға келе жатқан екі бала едік депті жаңа екі жас жігіт өзі біздің улицадан кейін нахимова деген улица бар сол улицада тұратын екі жас жігіт екен оны танисыздар ма сіздер оны таниды мен танымаймын енді бала таниды екен біледі екен сол бала таниды екен ал жаңағы өрт сөндірушілер не деп не деп айтты қандықта неден болды себеп өрт сөндірушілер енді біз э, бәрін қарадық тексердік енді ертең решениясын шығарамыз келіңіз деді алла жазса дүйсенбі күні барамыз Э, қандай жағдай болады не болады соның бәрі сол жерден енді анықтап дүйсенбі күні көреміз енді қайда барып кімнен көмек сұраймыз деп соны жақсы жағын үміттеніп отырмыз енді кімнің үйінде қазір сиясыз бір күн туысың болса да енді жұмыс жағын бәрі хабарда бәрі біліп отыр жұма күні жұмысқа барған жоқпын мен қандай себеппен барамын мынандай өзім есімді жинай алмай жатырмын гүлден жаңа сіз айтып э, тоқтан болды деп баладан тоқтан э, нақты қалай көзіңіз жетіп тұр көзім жетіп тұрған себебі осының алдыңғы жылдарында да мына көршім орыстың жігіті екеуміз неше қабат жаңағы біз алдында пч железнодорожнигі қарағанбыз сонда айтатынбыз мына біздің столбаны неге жөндемейсіздер өйткені столбамыз былай біздің қисайып тұр жел болғанда басы өзі сөніп қалатын сөніп бір жанып бір сөніп тұратын оны біз айттық неше қабат айттық ауыстырып беріңдер деп көрші бала да айтқан еді соның бәрі арыз жаздыңыздар арыз жазғанда бір екі рет барып біз өздері келген негізі содан осы жақын арада біз декабрь айында арекке ауысқанбыз аректен де мен кісі шақырдым өйткені менің осы айда мен айына 300-500 ғана киловаттқа ақша төлеймін айдың 15-інде показания беремін 25-інде светтің ақшасын төлеймін өйткені бір айдан бір айға қалдырмаймын осы айымды 1291 киловатт жаздырып қойған содан абая 80-ге барып не үшін бұлай жаздырған деп сонымен де дауласып едім сол жерден келіп бір екі жігіт комиссия болып келіп үйімді тексерді даладағы счетчигімді бәрін тексеріп қарап тәте дұрыс счетчигіңіз дұрыс үйіңде свет қосасың ба лишний нәрсе бар ма деп бәрін көрсеткенімде жоқ тәте дұрыс значит олар бір неден қателескен перерасчет болады сізде деп сонда бір екі ақ күн бұрын сондай жағдай болып келіп кеткен еді солар содан кейін міне осындай жағдай болып тұр мен бар көреттім жаңағы столбаның басынан сол күні қатты жел болды өйткені біз пешті қатты көмір салып жаққан жоқпыз оны айтатын себебім өзім куә өзім кірдім өзім пешті бәрін қарап кірем өзім үйге кіргенде әдетім топканы қарамай мен жатпаймын тоқты сөндірмей стиральный машиненің э, несін резеткасын алмай солай қарап тексеріп бірақ ұйықтаймын өзім Вы соседка, да? Здесь я живете? соседка. Так. Во сколько видели, ночью видели? Ой, сколько было? Где-то часа 3.20 было. Ага. Э, Столб искрил ужасно. Потом начал пере- переходить на веранду. Веранда прям аж вспыхнула моментально. Я потом детей начала будить, выбегать тоже. А потом пожарный через сколько пожарный... приехал примерно? Мигом сразу? Вот, сразу, или? да. Я вот только вызвала, смотрю, вышла, потом смотрю, приехал. А, это вы вызвали? Ну, до этого парень какой-то вызывал, потом вот я вызвала а, сразу же. Ага, ага. Получается, и ваше окошко тоже, да? Э, ну да, видимо, порывом. Потрескалось. Да. И то, и то тоже. Ага. Пришло вот к вам на веранду, и веранда прямо вспыхнула. Прям. Да? Ну. А вообще причина, как вы думаете? Ну, я говорю, вот, видимо, может, какое-то перенапряжение было. Угу. Что парень вот говорил, говорит, я, говорит, курить выходил, аж провод красный аж, говорит, был. А, а, а какой, какой парень? Тоже по соседству? Не, сосед какой-то, что ли, муж говорил. Ага, тоже очевидцы, да? Да. В общем, вы считаете, что это вот от электричества, видимо, может, да? да, от электричества, видимо. Угу. С улицы, то есть? С улицы именно, угу. да. енді мына халқым мені ойлап атқан шығарсыздар неге өзі жазбады өзі неге хабар бермеді деп шықпайды деп шықпайтын себебім өзім есімді енді жиып жатырмын не телефоным жоқ не балалардың да өзінің документімнің бәрі жанып кетті сол себепті мен ешқандай жерге хабарсыз қалдым кеше ғана барып соңға барып документімне арыз жаздым оның өзінде соткамның чибін да істеп бермеді удостоверениеңіз жоқ сол себептен біз сізге істемейміз деп не халқым мені дұрыс түсініңіздер есімді жиып болып жатқаны міне енді ғана міне ешқандай жерге хабар бере алмай ешқандай жерге қолым кесіліп осындай жағдайға түсіп менде, сол себептен сіздерге осындай тікелей эфирға шығып отырып бір документім киімсіз жалаң аяқ қалды міне халқым маған сеніңіздер осындай жағдайға душар душар болдым енді документім де жоқ енді соны бірдеңе қылып істеуім керек соның бәрін міне сол себептен енді ғана есімді жиып оның өзінде әлі де валеренка ішіп отыр міне інімнің үйінде отырып сол себептен мен хабарсыз қалдым міне документім жанып кеткен себебінен бар документім үйімнің документі бала шағамның документі үшеуміздің соткамыз телефонымыз бәрі жанып кетті міне халқым сол үшін ғана мен осы уақытқа дейін эфирға шыға алмадым киім кешегіміз аяғымыз жалаң аяқ түндегі пижамамен ғана шықтық келін де мен де мынандай шолақ жең пижама жалаң аяқ ол да бұтындағы ала кальционмен ғана шықты далаға ол да жалаң аяқ шықты екі немерем екеуі де жұқа бұттарында үстерінде жұқа жаңағы ночной немен шықты олар ол балалар естен танып до того э, жылауға да мұршалары келмей қалды өйткені біреуін екінші этаждан лақтырдық жаңағы бір қыздың біреуін ол үстінен лестницадан домалатып түсірдік алла жазса дүйсенбі күні документімді алсам соңға барып сол бердім бес мың бірдеңе төлеп бір күннің ішінде шығарып береміз дейді енді алла жазып алла амандық берсе дүйсенбі күні актив центрға барып номерімді восстановить етем, восстановить етіп жатып міне маған халқым көмектесем десеңіздер менің номерім 8775 388 1028 номеріне маған халқым көмек болса 100 теңге болса да маған сол өзіме алла соған берекесін берсін деп ойлаймын халқым осындай көмек сұрап жатыр мен сіздерден алла бұндайды жаудың да басына бермесін алла тағала